welcome friends welcome to my channel आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ कढ़ी आइए हम सीखते हैं कढ़ी कैसे बनाते हैं काफ़ी टफ होती है ये रेसिपी बट फिर भी मैंने काफ़ी इजी और सिंपल तरीका लाया है जिनको नहीं भी बनाने आता है कुछ भी वो भी ये कढ़ी बनाना सीख सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा लस्सी चाहिए होगी लस्सी को खट्टा बनाने का तरीका ये है कि लस्सी में नमक डाल के उसे चार पाँच घंटे तक रख दें अलग से तो ये आपकी लस्सी है आपको चाहिए होगा बेसन और आपको चाहिए होगी रागी हल्दी लाल मिर्च नमक मसालों में और वेजिटेबल्स में आपको चाहिए होगी कटी हुई प्याज प्याज लंबे आकार में काटनी है कटे हुए आलू गोभी गाजर मटर और आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं बाकी आपको तड़का लगाने के लिए चाहिए होगी लहसुन अदरक कटी हुई मिर्ची और आपको रिफाइंड चाहिए होगा टमाटर का यूज़ कर सकते हैं आप अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आपकी विश है कढ़ी में वैसे बहुत कम आपने सुना होगा कि वेजिटेबल्स और टमाटर यूज़ होते हों लेकिन जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वेजिटेबल कढ़ी से कहा जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में पकौड़ा कड़ी या बूंदी की कड़ी बहुत ज़्यादा बनती थी लेकिन आजकल वेजिटेबल्स के यूज़ से भी वेजिटेबल कड़ी बनाई जा रही है और ये काफ़ी स्वादिष्ट होती है तो आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने लस्सी ले लेनी है इसमें आपने नमक जैसा मैंने आपको पहले बताया आप नमक डाल के इसे रख सकते हैं हल्दी और आपने इसमें बेसन मिक्स कर देना है इसे अच्छे से घोल लें अच्छी तरह से मिक्स करना है आपको बेसन आप इसमें रेड मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं और मसाले भी ऐड कर सकते हैं और आपने इसे बहुत अच्छे से फेंटना है चाहे तो आप दो बर्तनों की यूज़ भी कर सकते हैं और फेंट कर भी आप घोल सकते हैं मैं ऐसे ही घोल रही हूँ पाँच से दस मिनट इसे घूलने में लगेंगे अभी बिल्कुल आपका फेंट चुका है आप जितनी पतली कड़ी कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई कड़ी बनाना चाहते हैं उतना आप वाटर ऐड कर सकते हैं अब सबसे पहले आपने क्या करना है तेल गर्म होने पर रख देना है मैं इसमें बड़ा वाला अपना पैन यूज़ कर रही हूँ अब हम सबसे पहले इसमें रई और लाल मिर्च की साबुत मिर्ची डालेंगे ये रई मैंने डाल दी और ये मैंने साबुत मिर्चियाँ डाल दी साबुत मिर्ची का कड़ी में बहुत बड़ा रोल है जैसे ही आपकी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपने इसमें लहसुन अदरक और मिर्ची डाल लेनी है ब्राउन होने तक इन्हें पकाएं जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे इसमें ऑनियन डाल देंगे आप ऑनियन इसको आपको बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन करना पड़ेगा ध्यान दे आप इन्हें डार्क ब्राउन होने दें पांच मिनट अब देखिए आपके प्याज पक चुके हैं कढ़ाई कढ़ी के लिए आपको इस तरह से पूरे पके हुए करने पड़ते हैं प्याज अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे आलू गोभी एंड गाजर इस तरह से आप इसमें क्या करें हल्की सी नमक डाल लें ताकि ये जल्दी बच जाए स्वाद तो अनुसार भी डाल लें क्योंकि ध्यान रहे आपने वो आपने बेसन और लस्सी मिक्स की है उसमें भी नमक डाली हुई है अब आपने इसमें क्या करना है आपकी जो आपने जो बैटर तैयार किया है इसे हमें इसमें डाल देना है इस तरह से मिक्स इट वेल जितनी गाढ़ी आपको कड़ी चाहिए उतना ज़्यादा बेसन यूज़ करें और अगर आपको पतली चाहिए तो आप उस हिसाब से वाटर यूज़ कर सकते हैं मैं इसमें थोड़ा और वाटर डाल दे रही हूँ तरीका यही है अब आपको इसे क्या करना है ढक के रख देना है और ये अब मैं ढक दे रही हूँ अब कढ़ी का मतलब ही यही होता है जो कड़ कड़ कर बने तो इसलिए आपको कम से कम इसे हाफ एन आवर तो काटना पड़ेगा आप चाहें तो एक घंटा भी रख सकते हैं और इसकी क्वांटिटी जब कम हो जाए तो आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स इसको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा हो गया तो हम देखेंगे कड़ी पकी है या नहीं बीच बीच में भी आप चेक कर लें और देखिए काफ़ी बॉइलिंग आ रही है इसमें बार बार चेक करें घंटे में हाफ एन आवर में महक आने लगेगी जब कड़ी बिल्कुल पक गई होगी आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा काट सकते हैं जैसे करीब करीब पक चुकी है ये क्योंकि हमने ढक्कन ढका हुआ था जब हम किसी चीज़ को ढक देते तो अच्छे से बॉईल होकर अच्छे से पक जाती है आपको एक ट्रिक बता देती हूँ अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो और कड़ी आप पतीले में नहीं बना पा रहे हो तो आप उसे स्टीम भी लगवा सकते हैं दो सीटियाँ लगा के आपकी जो बेसन और जो दही है वो अच्छे से पक जाते हैं और फिर आप सर्व कर सकते हैं अब लगभग ये हो गई है मैं इसे सर्व कर रही हूँ एक बाउल में मैं निकाल ले रही हूँ ये आपकी वेजिटेबल कड़ी बिल्कुल तैयार है तो ये थी आज की हमारी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें ज़रूर बताएं आप कोई रेसिपी सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट करें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच